Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air au chômage. Aujourd'hui, je vais vous indiquer ce qu'il faut éviter de faire en avion. Tout d'abord, évitez de prier à voix haute. Surtout si vous êtes arabe, que vous portez une barbe et une djellaba. Ça pourrait faire peur aux gens. de toute manière, en cas de crash, Dieu ne pourra rien pour vous. Avec l'altitude, le corps réagit. En effet, dans les airs, la pression diminue et le volume des gaz augmente. Résultat, votre colon n'est pas épargné, vous avez mal au ventre, des ballonnements et vous ressentez l'envie de flatuler à outrance. Merci de vous retenir Ce n'est pas parce que vous souffrez que tous les passagers doivent en pâtir. Enfin, quelques passagers aiment regarder des films pour se divertir en avion. Certains sont à déconseiller pour éviter une crise d'angoisse. Par exemple, des serpents dans l'avion racontent l'invasion terrifiante de serpents dans un avion. Ça donne froid dans le dos. Il y a également des fourmis dans l'avion qui racontent l'invasion terrifiante de fourmis dans un avion. Vous avez également des zombies dans l'avion qui racontent... Bon, oui, vous l'aurez compris, l'invasion terrifiante deux zombies dans un avion. Alors, si vous aimez les films qui se déroulent dans un avion, préférez des comédies et des comédies françaises de surcroît. Bah oui, comme Low Cost de Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche et Gérard Daron. Bah oui, Low Cost, un film euh, qui porte bien son nom. Votre attention s'il vous plaît, nous venons à l'instant d'atterrir. Au nom de tout l'équipage et de la compagnie Air Action, nous espérons vous revoir très prochainement et nous vous souhaitons une excellente journée. À très bientôt